О, привет, Руслан. Здорово, Димка. Как Это я, дела? Руслан. Короче, мы тут на природу выбрались погулять. Ну так, попристали всякую. Ну-ка, а покажи, где природа. Смотри, где природа. <laughs> Покажи сам мне природу.